ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер тыңдармандар аға апалар әне бауырлар әне қарындастар бүгінгі біздің кешкі әңгімемізге қош келдіңіздер көптеген сұрақтар келіп жатыр жұртшылықтың көкейіндегі ең өзекті деген мәселелер бізге сауал болып жолданып жатыр сол сауалдардың ішіндегі ең көп қойылатын алдыға ұсынылатын мәселелер ол осы ашу бір бірімізбенен қарым қатынас мәселесіндегі қаттылық ашуым шығып тұрады көп ашуланам деген дүниелер арамызда қазір көп кездесіп жатқан секілді мәселен соңғы кезде ашуланшақ болып кеткенмін кез келген нәрсеге ренжи беремін жолым болмай жүр соған не айтасыз дейді мүмкін бұл сіздің де көкейіңізде жатқан болуы мүмкін сәлематсыз ба дейді екінші сұрақ шаршап кеттім өмірден дейді араласатын достарым жоқ мінезім тұйық ашуланшақпын дейді тағы бір бауырымыз жазып жатыр қазіргі таңда адамдардың бәрі ашуланшақ болып кеткен бе деп ойлаймын дейді бір ауыз сөз айтса көтер алмай ұрысуға дайын тұрады неге олай болып кетті деп ойлайсыз дейді тағы бір кісі мынандай сауал жолдап жатыр жолдасым өте ашуланшақ менің жұмысым өте стрессовый кейде сыра ішеді егер ол ішіп отырған кезде кез келген нәрсеге ашуланып кетсе оны тоқтату қиын барлығын да қиратып кетеді әйтеуір жылына бір рет болса да маған қолы тиіп тұрады қатты көңілім қалады бір апта бұрын осы жағдай қайталанды не істеймін дейді тағы бір ініміз сұрақ қояды соңғы кездері өте ашуланшақ болып бара жатырмын біреудің маған қарсы сөйлеген сөзін көтер алмаймын бұл жаман әдеттен қалай арылсам болады дейді менің мінезім бұзылып бара жатыр тез ашуланамын бірақ тез қайтамын ашуланшақ мінезді қалай қоюға болады дейді енді осыған ұқсас өте көптеген сұрақтар келгендіктен бүгін бір ашу жайында жалпы ойларымызды ортаға салсақ дейміз ашу екі түрлі болады пайдалы ашу бар зиянды ашу бар пайдалы ашу ол адамның мінезділігінің ішкі дүниесінде жалынының намысының бар екендігін дәлелдейтін ашу болады ол ашу керек екінші өзіне зиян беретін артынан өкіндіретін опындыратын ашу бар біз көбінде осы ашуланатын жерде ашуланбаймыз ал ашуланбайтын жерде ашуланып қоямыз сөйтіп көп жағдайда зиян шегіп жатуымыздың да негізгі себептері сол ашуымыз керек емес жерде шығады кейде тіптен ашусыз адамдар болады ашуы мүлдем жоқ болудың өзі адамға зиян себебі адам мінезін жоғалтып алады адам шешім қабылдай алмайтын болады аяқ асты болып кетеді оны ешкім адам екен деп есептемейді жұрттың бәрі басынып үстінен аттап өтетін жағдайлар кездеседі сондықтан адам болғаннан кейін адам өзі ашуланатын жерін білу керек және ашуланбайтын сәтте өзін ұстай алуға өзін тәрбиелеу керек осы мәселе біз үшін маңызды адам баласы жалпы топырақтан жаратылған топырақ ненің белгісі топырақ бір тыныштықтың сабырлықтың байсалдылықтың салмақтылықтың белгісі сондықтан топырақтан жаратылған адам баласы жалпы негізінде салмақты болып келеді негізінде көп жағдайда байсалды күйде өмір кешеді адам баласы ал алла тағала шайтанды құранда айтқандай оттан жаратқан сондықтан оттан жаратылған шайтан адамды қоздырып қыздырып алаулатып лапылдатқысы келіп тұрады әрдайым сондықтан кез келген өзі ашудың алаулап кетуі адамға бағынбай кетуі көбінде шайтаннан болады бірақ өздеріңіз білесіздер жердің де өзегінде от бар жер де қимылдап тұрады жер де қимылдайтын кезінде қимылдайды сондықтан адамның да кейде ашуға берілуі ол табиғи нәрсе қанша топырақтан жаратылса да сол себептен ашу бар жерде ақыл тұрмайды деп қазақ бекер айтпаған ғой осы жарайды түсінікті ашу табиғи нәрсе екен бірақ сол ашудың пайда зиянын қалай ажыратамыз қалай керек жерде ашуланып керек емес жерде қалай сабырлық қыламыз өйткені бізге келіп отырған сұрақтардың көбі маған қымбат болған адамдар ашуланып өміріміздің берекесін қашырып жатыр дейді немесе кейде өзім ашуымды тізгіндей алмағандықтан өз берекемді өзім қашырып жолым жабылып жатыр дейді расында да ашуланатын адамдар қай кезде де болған бірақ қазір кішкене тұлғалық сипаттар әлсіреген сайын адамдардың рухани құндылықтары саяздаған сайын ашу алдыға шығып бара жатыр өкінішке орай ашу не нәрсеге алып барады ашу артық сөзге алып барады ашу өзге адамды таң қалдыратын шешімдер қабылдау алып барады соңында сіз болды мен енді ашуымды тоқтаттым десеңіз де өзіңізге ұнамайтын бір құбылыстарға ол жалғасып кетуі мүмкін ашуменен досыңыздан ажырап қалуыңыз мүмкін Ашу менен отбасыңызды күйретіп алуыңыз мүмкін менен қол жұмсап қоюыңыз мүмкін менен ырысқы несібеңізден айырылып қалуыңыз мүмкін ашудың түбін түсіндік ашудың түбінде ол жүректе бір от пайда болады шоқ пайда болады сол шоқты шайтан үрлейді сол шоқ үрлену арқылы қаныңыз қызады әлгі қазақтың қанымды қайнаттың ау қаным сақырлап тұр деген нәрсе сол жүректегі шоқты шайтан үрлеген кезде адамның бір ішкі дүниесінде температура қызу көтеріледі сөйтіп ол жүрек пенен мидың арасындағы байланысты үзіп тастайды адам қатты ашуланған кезде оның ақылы оған пайда бермей қалады адам қатты ашуланған кезде оның даналығы да байсалдылығы да басқа жаққа кетіп қалады яғни жүрек пенен мидың арасындағы байланыс үзіледі себебі хадистердің өзінде айтылады екен осы дүние қатты ашулану тәкаппарлықтан ашулану ақылдың көзін бітеп тастайды деген хадистер бар екен кейде біз ойлаймыз ғой осы ақылды адам сол ақылды бола тұра неге бір қате шешім қабылдады ақылды бола тұра неге жай қарапайым адам білетін орнықты сөзді айта алмады мына адам деп сөйтсек ол иә расында ол ақылды адам ол дана адам бірақ ашуға берілуіне орай ашуға берілген себепті оның ақылының бұл, бұл шешімге қатысы жоқ болып тұр ақылы жұмыс істемей қалды ақылының көзі бітеліп қалды ақылы көрмей қалды сондықтан ашу дегеннің ең үлкен адам баласына тигізетін зияны ашу дегеннің ең үлкен зияны ақылдың көзін бітеп тастайды екен ол қандай дана көсем кемеңгер адам болса да ашуланған кезде ақылдың көзі бітеледі ал енді кейде болады балаңа ашуланбайсың бірақ ашуланған кейіп танытасың мүмкін әйеліңе ашуланбайсың бірақ ашуланған кейіп танытасың ол істің дұрыс шешімі үшін балаңды тәрбиелеу үшін жұбайыңның жүрегін ауыртпай оны бір дұрыс шешімге алып келу үшін ашуланған сипат таныту ол бар нәрсе ол керісінше даналықта болып есептелінеді бірақ өкінішке орай біз шын ашуланып қоямыз ғой а шын ашуланып қойған кезде адамның ақылы жұмыс істемей қалады сондықтан ол не айтса да дұрыс айтып жатырмын деп ойлайды не істеп жатса да дұрыс істеп жатырмын осы орнына қойып тастайын осы көптен бері айта алмай жүремін осы дүниелерді мен оның бетіне айтып тастайын деп адам ішкі дүниесінде қателеседі себебі неге оның ақылыменен ашуланған кезде жүрегінің ортасында байланыс үзілді сондықтан қанның қызуы менен адам баласы айтып тастайды біздің көбінде қателіктеріміз ашудың алдын алмаймыз бірінші кезекте біз ашу деген нәрсенің бізге 99 пайыз зиян әкелетін бір дерт екенін індет екенін мойындамаймыз біз бірінші кезекте өзіміз ішкі дүниемізде осы ашу ол дерт ашу зиян нәрсе деп егер соны біз мойындасақ онда оның алдын алуға мүмкіндігіміз болар еді біз қазір мысалға мына дүниеге тарап жатқан індеттің пандемияның вирустың өте қауіпті екенін індет екенін дерт екенін мойындадық қой мойындағасын не оның алдын алып үйде отырмыз сабыр қылып отырмыз шыдап отырмыз тура сол сияқты ашудың да долданудың да бетпақтықтың да үлкен бізге зиян әкелетін вирус екенін ертең індетке эпидемияға қала берді пандемияға дейін ұластырып жіберетін бір э, жаман нәрсе екенін сезінетін болсақ онда біз оның алдын алып күресер едік мен неге бұл ашу деген нәрсені эпидемияға немесе пандемияға салыстырып отырмын себебі ол да дәлелсіз сөз емес кеше әлемге екінші дүниежүзілік соғыстың қауіп туғызып әлемді қиратуына себеп болған гитлер фашистік идеяға ұшырардан алдын долданып тәкаппарлыққа салынып соңынан жұрттың алдына шығып сөйленгенде ашуға берілді ашуланды фашизм сол арқылы сол ашу арқылы бір адамның бойындағы немесе оның ақылдасқан төңірегіндегі адамдардың ыза кек ашу тәкаппарлық сондай жаман қасиеттерінің бір арнаға тоғысуынан әлемдік соғыс басталды яғни эпидемия басталды кешегі тирандардың адамзатқа алапат соғыстар ұйымдастырған тирандардың да жамандығының бастауында ашу мен тәкаппарлық тұр бүкіл адамзат баласына бүлік туғызатын дажалдың да шығуының түбінде ашу тұр енді сіз қарапайым адам болсаңыз өз деңгейіңізде ашулана, ашулану арқылы отбасыңызды күйретуіңіз мүмкін жұбайыңыздың жүрегіне ұзақ уақыт жазылмайтын жара салып тастауыңыз мүмкін ашулану арқылы анаңыздың бір аманаты орындалмай қалуы мүмкін әкеңіздің бетіне келіп қалуы мүмкін досыңыздың көңіліне сызат түсіруіңіз мүмкін сондықтан ажа, ашу деген нәрсе адамға өте көптеген проблемалар алып келеді бірінші кезекте адамдармен байланысқа проблема алып келеді ашу екінші кезекте сізді адами тұлғалық тұрғыдан дамытпайды үшіншіден ашу физиологиялық тұрғыдан да адамға ауру алып келеді қазір дәрігерлер зерттеп тапты адам бойындағы көптеген аурулардың себебі жүйкенің тыныш болмағандығынан ызадан кектен ашуланудан пайда болады екен қатты ашуланғаннан адамның ішкі дүниесінде бір кек реніш пайда болады екен төртіншіден адамдармен қарым қатынасыңыз бұзылғандықтан ризқы несібе азаяды екен себебі ашуланған адам ол жұртпен тіл табысуы қиын болады ал мына дүниеде адамның күні адаммен бір кәсіп бастау үшін де бір жерге қызметке тұрып жақсы жалақы алу үшін де біреуге аға біреуге іні болу үшін де адам ашуланбау керек сонда ашудың адам баласына тигізетін зияны көп ал енді пайдалы ашу деп қалдық бағана пайдалы ашу не пайдалы ашу ол айбын пайдалы ашу ол намыс пайдалы ашу ол тіптен патриоттық сезімдерге де ә, болады жігіт адамда ашу болмаса кейде отбасын қорғай алмайды кейбір жамандықтардан өйткені кейде ашу керек болады ә, әйеліңді бір шектен шығармау үшін кейде бір ә, зұлымдыққа ұласпайтындай ашу керек болады ұл қызыңа айбын боп хөй деп ашуланып ашуланған кезде ұл қызың саған ештеңке айтқызбай ақ орнына түсуі мүмкін ақылмен сөзбен айтып түсіндіре алмайтын нәрсені кейде бір ашу шақырып қабағыңды түйген кезде істің шешімі табылып кетіп жатады адамда бір пайдалы ашу ішкі дүниесінде намыс болмаса жүзінде айбын болмаса жауға шаба алмайды әскери адам бола алмайды адамда бір мінез болмаса ашумен араласып тұрған бір мінез болмаса адам жауға шаба алмайды атқа мініп тақымы бекем боп келе жатқан қарсы дұшпанның алдынан шыға алмайды мына ұлттық спорттың өзінде ұлттық спорттың өзінде тайға мініп тартысуың мүмкін бірақ көкпарға сала алмайсың тайды неге оның әлі белі бекіген жоқ құнан кезінде оны бәйгеге қосуы мүмкін бірақ әлі көкпарға сала алмайсың өйткені оның мінезі жетпейді дөнендердің де көбісі үйірге түспегендіктен сондықтан оның әлі нәпсісі толық піспеген мінезі толық қалыптаспаған айғыр болып үйірге түскеннен кейін ат ә, жылқы өзі бір азынап тұрған айғыр болған кезде ғана оның бел тартпасын бекем байлап көкпарға салып ә, серкеге таласып қарсы команданың атыменен шайнасып жүріп өзіңнің жүлдеңді аласың яғни көкпарға жігіттер не мінеді көкпарға айғыр ғана мінесің өйткені айғырда мінез бар ашу бар таласу бар бәсекелесу бар жағаласу бар сол сияқты ер азаматтың бойындағы пайдалы ашу дегеніміз сол көкпарға түскен айғыр секілді жауға шапқан от жүректі жігіт секілді дүниелер ал енді өкінішке орай сол ашуыңызды сіз пайдалы жолға жұмсаудың орнына ашуыңыз әйеліңізге шықса сол ашуыңыз балаларыңызға шықса сол ашуыңыз қызметкерлеріңізге достарыңызға шықса ол сізді күйретіп тастайды кеше ашу болғандықтан сондай ашу ә, жауге, жаугершілікке ұласқандықтан орбұлақ шайқасында біздің бабаларымыз 600 жігітпен елу мыңдық әскерге қатар, қарсы тұрған еді бойында ашуы болғандықтан бауыржан атамыз майданда дивизия басқарған еді дивизияны уысында ұстап тұру үшін ер азаматтың көзінде от болу керек жүзінде сұс болу керек әр сөзінде алаулаған жалын болу керек бір сөзбен айтқанда батыр айбынды болу керек ал оның жүрегінде шоқ болмаса ол шоқ лаулап тұрмаса және ол лаулап тұрған отты ақылмен даналықпен бағындыра алмаса батырда майданда дивизияны самсаған қалың қолды ұстап тұра алмайды қазір барлық дүние ауысып кетіп жатыр барлық дүние ауысып кетіп жатыр адамдардың ақылы пайдалы нәрсеге істемей қулық сұмдыққа жұмыс жасап жатыр адамдардың ашуы пайдалы нәрсеге жұмыс жасамайды керісінше отбасын күйретуге адамдармен дауласып жүруге ұласып кетіп жатыр бұл өте өкінішті дүние кеше маған бір бауырымыз таңда хабарласты сауал қойды сауалы жеке өзіме болғасын мен оны аманаттап ашып айтпай ақ қояйын бірақ сауалы кек алғысы келеді екен кек алғысы келеді өзінің бауыры үшін сол бауырына зұлымдық қылған адамнан кек алғысы келеді екен сосын мен енді бауырымызға сабырлыққа шақырдым және э, аз ғана әңгіме болып қалғандықтан соның толық жауабын айтқым келеді біз кейде ашуға берілеміз сөйтіп ә, бір бауырымызға жақынымызға біреу жамандық жасап қойса соған кек алғымыз келеді қанша бізге ауыр болса да қанша қиын болса да самосуд дейді ғой бір адамның тағдыры үшін бір жазаны ә, бір қылмысты тоқтату үшін жеке адам шешім қабылдап ол ойын жүзеге асыруға болмайды себебі біз қоғамда өмір сүріп жатырмыз заңы бар ә, полициясы бар соты бар қоғамда өмір сүріп жатырмыз әділ әділ болмау ол бөлек мәселе бірақ біз жеке шешім қабылдап біреуден кек алатын болсақ біреудің өміріне қауіп туындататын болсақ бірінші алланың алдында күнәһар болып қаламыз екіншіден ол істің немен аяқталатынын білмейміз біз бір істі аяқтағымыз келіп кек қайтарғымыз келіп жатыр ол мүмкін кектен кек ұласып бірнеше адамның қанын төгілетін жағдайға баруымыз мүмкін үшіншіден сіз заңсыз жолмен кек қайтарсаңыз сіздің жүрегіңіздің тыныш болуына ешкім кепілдік бере алмайды сіз мүмкін кекті қайтаруыңыз мүмкін бірақ жүрегіңіздегі мазасыздық кетпеуі мүмкін себебі жүректі тыныштандыратын алла ал алланың заңдылығыменен біз іс атқармағандықтан жүрек тыныш болмаған қалпы қалып кетуі мүмкін иә біреуді соққыға жығуыңыз мүмкін біреудің дүниесіне кемістік келтіруіңіз мүмкін шығын келтіруіңіз мүмкін немесе біреудің өміріне қауіп төндіруіңіз мүмкін бірақ сіз жүрегіңізді мазалап тұрған уайымнан кектен ажырамаған халде қалуыңыз мүмкін сондықтан кек деген өшпенділік деген нәрсе құдайға жабысып жүрегіңізді тазартып аллаға тапсырып құдайдың тағдырына риза халде болмасаңыз тек кек адамның бойынан еш уақытта кетпейді айтыстарда өлеңде айтылған сөздер болушы кек деген кетпейтұғын қан секілді қылышқа жұғып сосын қында қатқан қынның ішінде қатқан қылыш арқылы барып қынның ішінде қатқан ә, қанды жуып шая алмайсыз ғой сол сияқты кек егер орныменен болмаса заңменен болмаса құдайға тапсырып төңірегіңіздегі қоғамның мемлекеттің заңына жүгінбесеңіз ол кек еш уақытта жүректен кетпейді жаңағы мен бауырым үшін кек алғым келет деген бауырыма айтып отырған мысалым сондықтан алла жүрегіңізді тазартсын алла көкірегіңізді кеңейтсін аллаға тапсырыңыз оның үстіне жазасын алып жатқан болса үкімет ол іске араласып жатқан болса ертең ақыретте сіз алланың сұрағына түсіп қалмас үшін сол кегіңізді кешіргеніңіз өзіңізге жақсы кешірім деген нәрсенің ең үлкені кекті жүректен шығарып тастау қазақ не дейді жақсы адам ашуланса дейді жақсы адам ашуланса оның ашуы шәй орамал кепкенше дейді жаман адамның ашуы дейді кінәлі адамның басы жерге жеткенше дейді қазақ айтады алдыңа келсе атаңның құның кеш дейді сол себептен бауырлар біз кейде неге ашуланамыз неге ренжиміз неге бір бірімізбенен ашуға беріліп көп жағдайлар басымыздан өтіп жатады соның ең үлкен себептерінің бірі алдын алмау екен біз кейде осы қазір күйеуімді ашуландырып аламау немесе қазір әйеліме ашуланып қаламау деп өз өзімізді настрой етпейді екенбіз өз өзімізді дайындамайды екенбіз адам тәжірибесі артып ақылы кірген сайын не істейді өзінің алдында қадамдарын өлшеп отырады қазір күйеуім келеді күйеуім келгенде ол белгілі ә, қазір оған былай деп айтсам ол ашуланып қалады ал енді оның осы бір сәттерін күтіп отырып айтсам ол ашуланбайды дегендей өз өзімізді настроить етіп өз өзімізді кәдімгідей дайындауымыз керек екен ал енді неге адам баласы көбінде ашуланады ашуланғанда мысалы ұйқысы қанбауы мүмкін бірнеше проблеманың басы қосылып ми ашып жүруі мүмкін немесе оған бір жанашыр адамдардың мейірімі жетпей жатуы мүмкін немесе бір өз өзін өз өзін адам шаршағаннан тастап қоюы мүмкін көбінде адам бір себепсізден себепсіз ашуланбайды бірнеше бір ауыртпашылықтардың басы қосылып кеткенде адамның миы ызбой береді адамның миы жұмыс істеуін тоқтатып кәдімгідей адам өз ашуымен өзі қалып кетеді сол себептен ғой біздің көбінде айтатынымыз қандай да бір бір адаммен проблема болып қалды ма сол көбейіп бір проблеманың үстіне бірнеше проблема шығып кетпей тұрып әлгі проблеманы шешіп алу керек өйткені пайғамбарымыздың жолы сол еді пайғамбарымыз алейхисалам бір екі адам ерегісіп жатыр десе жүгіріп барып соны шешіп тастайсың себебі екі адам ерегіссе ол проблемасын үйіне алып баруы мүмкін мына мынау адам проблемасын достарын алып баруы мүмкін сонда бағанағы екі адамның проблемасын шешпесек біраздан кейін біраздан кейін 200 адамға жайылып кетуі мүмкін сол проблема мәселен біз қызымызға баламызға үйде отырып бір нәрсені істемедің деп а деп баж етіп айғайлауымыз мүмкін бірақ айғайлау арқылы біз ондаған проблеманың есігін ашып қоюымыз мүмкін неге біріншіден айғайлағаннан бала тәрбие алмайды ол сол сәтте әйтеуір сенің айтқаныңды істеп құтылғысы келеді бірақ баланың жүрегінде ә, осы мамам бәле бір бәле болды осы айғайлайды да тұрады деген бір реніш қалып кетеді бір өкпе қалып кетуі мүмкін сөйтіп сенен сол бір ғана айғайыңның арқасында бала саған суып қалуы мүмкін суып қана қалмауы мүмкін ертең өзі сияқты ақылы толмаған шала ми бір подружкасының подружкасымен сөйлесу сонымен сырласу оған комфортно қызық болып қалуы мүмкін сөйтіп шешесіне ашылмайтын қыз әкесімен әңгімелескісі келмейтін ұл пайда болуы мүмкін біздің бір ғана ашуымыздың себебінен бір адамның тағдыры басқа жолға түсіп кетуі мүмкін ал біздің өзімізге қиын болса да өзімізге оңай болмаса да өз ашуымызды тізгіндеу өзге адамдардың жолын ашып тағдырының жақсы жаққа бұрылуына себеп болуы мүмкін ашу дұшпан ақыл дос дейді ашудың дұшпандығының өзі сонда сені жақындарыңмен араңды ашып тастайтын бір ең жаман дүние сол бағана айтып өттік ашу дұрыс жолға пайдаланса ол айбынға айналады деп ал енді әйел адам ашуланса әдемілігі кетеді әйел адам өзінің күйеуі болсын жақындарының алдында құлпырған гүлдей болып тұру керек ал сол әйел адамдарды ашуландырсақ немесе ашуына бір сабыр тауып бере алмасақ әйел адамның әдемілігі кетеді кәдімгі стерва екесің я болмаса бір ай бетіне зәрі шыққан бір оңбаған әйел екен ай мынаменен бір еркек қалай тұрып жатыр деп сыртынан жұрт жеркенетін әйелге айналып кетеді көбінде әйел адамның мысалға ашулануының ар жағында еркектің қамқорлығының жетіспей тұрғанын байқайсың әйел адамның ашулануының ар жағында еркегі мен екеуінің арасындағы үйлесім бұзылғанын көресің себебі әйел адам бір сондай жаратылыс алла сондай қылып жаратып қойған әйел адам өзі бір қамқорлыққа малынса немесе тамағы тоқ жаңағы жағдайының бәрі жасалған сосын оған бір рухани тәрбие беріліп тұрған болса ол әйел бас артық ашулана бермейді бір шектен шығып кеткен тексіз бір ә, қансыз жаңағы бұзылған әйел болмаса негізі әйел адамның ашулануы қиын сондықтан да қарасаң еркектер кейде көп жасамай қыршынынан қиылып кетіп жатады тіптен елуге алпысқа жетпіске жетпей өмірден кетіп қалып жататын еркектер болады ал әйел өзі бір қырыққа дейін шыдап берсе қырықтан ары қарай балалары өсіп оған қамқорлық жасай бастаса әйел адамдар ұзақ жасайды көбінде неге себебі әйел адамдардың көбінде бойындағы шахуаты нәпсісі мейірімге ұласып кетеді екен мейірімге айналып кетеді екен да ол әже болып қыздарына барып ұлдарына барып немерелерін қызықтап дегендей әйел адам қартайған сайын бір саялы бәйтерек секілді жапырағын жая түседі екен ал еркек адамның мойнынан өзінің және отбасының қоғамның жауапкершілігі еш уақытта түспейтін болғандықтан ақсақал болса да оның ұрпақ тәрбиесінде мойнында жауапкершілік тұрады ол қария болса да абыз болса да оның мойнында жауапкершілік тұрады сондықтан еркек адамның жүрегі еш уақытта бір тыныш болып қалмайды екен өйткені мына қоғам ел жұрт ұрпақ деген мәселе әрдайым еркектің жүрегі мазалап тұратын болғандықтан еркек адамдарда мойнында салмақ та көп аманат та көп сыртқы бүкіл елдің тірлігі еркектердің мойнында тұрады сондықтан еркектердің де бір 90-ға 100-ге жетуі оңай емес екен міне әйел адамдардың көмегі күйеуін ашуландырмау стресске ұрындырмау депрессияға түсіріп жібермеу әйел адамдардың қолындағы бір керемет кілт ал енді әйел адамдар қырыққа дейін тоздырып жібермей елуге дейін еңсесін езіп жібермей соған дейін аман жетсе ары қарай әйел адам өзі сыр бермейді екен неге себебі оның бойындағы кейбір жаңағы қызғаныштар кейбір шахуат нәпсі деген сияқты нәрселер бәсеңсиді екен да оның орнына керісінше мейірім менен даналық пайда бола бастап әйел адам әже болған сайын ана болған сайын жайбарақатталып көңілі орнына түсіп керісінше бір әже болған кезде әдемілігі ашылатын адамдар содан көбейеді екен сондықтан әсіресе қазақ айтады ғой қатынды бастан баланы жастан деп өзі әйелдерімізді ертең жақсы әже болу үшін жүйкесін денсаулығын үйленген кезден бастап сақтауға тырысуымыз керек әйел адамның жүйкесін жұңғып жіберетін болсақ әйел адам жасы қырыққа жетпей қартайып елуге жетпей олпы солпы болып кететін адамға айналдыру оп оңай неге біздің қоғамда мысалға әйел адамдар кейде айғайлап көшеге шығып кетіп жатады әйел адамдардың фейсбуктағы уатсаптағы дауыстары ащы шығып жатады қоғамнан мемлекеттен жан жақтан әділдік талап етіп жатқан әйелдердің көбеюі бірінші кезекте еркектердің оларға қамқорлық жасай алмай жатқандығынан әйтпесе әділетсіздік жоқшылық таршылық деген нәрсе ол қай кезде де болған тіптен бұдан қиын замандар өткен кешегі кеңестік кезеңде оның ар жағындағы ә, революциялық кезең оның ар жағындағы жаугершілік замандарда да әйел адамдарға бір оңай уақыт болған жоқ әйел адамдар қай кезде де қиын болған бір ғана кір жуғыш мәшинесінің кір жуатын мәшиненің өзі шығуыменен мәселен европада әйелдердің елу пайыз бос уақыт пайда болған ғой европадағы әйелдер оның үстіне европада ылғал көп күннің көзі көп шыға бермейді кір де кебе бермейді сонда осы мен әсіресе европаға сапарлаған кездерімде бір технологияның жетістіктерінің музейіне мұражайларына барған кезде осы нәрселерді оқып қайран қалдым әйелдер өте кір, кірді көп жуған екен кір жуудың азабы өте ауыр болған екен кейін технолог ғалымдар кір жуатын мәшине ойлап тапқан кезде европа әйелдерінде елу пайыз уақыт көп болып әйелдердің сол уақытын еркектер қайда жұмсарын білмей қалған екен әйелдер белсенді болып кейін қоғам тірлігіне араласуына осы бір отбасындағы үйдегі күйбең тірліктен босаудың себебінен олар қоғамға араласа бастаған екен ал біздің қазақ қоғамының өзінде де әйел адамның мойнында жүк қай кезде де көп болатын әйел адамдар кір жуады тамақ жасайды үйдің тазалығы бар бала тәрбиесі бар қонақ күтуі бар еркегінің қасқабағы бар осының өзі қоғам тірлігіне араласатындай әйел адамдарға уақыт қалдырмаған екен мінекей осы осы ауыртпашылық кездердің бәрінде де мысалға әйелдер ә, айғайлап көшеге шықпаған еді басқа жағдай болмаған еді мен тағы да астын сызып қадап айтқым келеді әйел адамдардың жалпы көшеге шығуы ол бірінші кезекте қоғамдағы проблемадан емес отбасындағы ер азаматтардың сол әйелдерінің проблемасын шеше алмағандықтан өйткені бұдан жаман күнде қазақ тойға барған бұдан да әділетсіз бұдан да жоқшылықтағы замандар болған сол кезде де жұбайының қабағын тауып арқасынан сипап соның әйтеуір аң ауласа да құс, құсаулап жаңағы қақпан салса да сол әйел бала шағасын ә, асырап тыныштықта отырғызған еркектер болған еркектердің өкінішке орай көбісінің айбыны кетуінен қатын бала шағасын асырамағандықтан жалғыз жарым қылып тастап кеткендіктен ер азаматтар солай арақ ішіп кеткендіктен әртүрлі келеңсіз жамандықтарға бой ұрып қатын бала шағасына қарай алмай ағайын туысқанның арасында абыройдан айырылғандықтан ең соңында не істейді әйелдер ала қабарқалап базарға шығып кетті бала шағаны асыраймын деп күндіз түні ең құрғанда пенсияға дейін шығып алайыншы деп жұмыста салпақтап жүрген қанша әйел бар мысалға менің өзімнің де үлкен ағаларымның жұбайы үлкен жасы келген жеңгелерім бар шіркін ай шіркін ай жағдайым жасалынып тұрса пенсияны да іздемес едім жұмысқа да шықпас едім деп денсаулығына қарамай әйтеуір пенсияға үш жыл қалды бес жыл қалды деп сол жұмыс пен үйдің ортасында денсаулығы болмаса да салпақтап жүрген ә, жасы келген жеңгелеріміз бар мінекей оңай емес өйткені ағамыз қайтыс болып кетті балаларымыз басқа жақта жүр дегендей сондықтан бұл ашу деген нәрсенің көбінде әйел адамда еркекте пайда болуының ең үлкен себебі өзі мейірім азайған кезде ашу алдыға қаша бастайды ашу алдыға шыға бастайды сосын ең үлкен себептерінің бірі ашуланатын бір оқиға немесе бір көңілге ұнамайтын дүние болуы мүмкін соны сол шешілетін сәтінде шешпей ертеңге қалдырсаң бүгін шешіп тастайтын шаруаны біреумен сөйлесіп тастайтын біреумен реттеп тастайтын шаруаны сол күні жанталасып шешпей ертеңге қалдырсаң кешегі шаруа бар ертеңгі басқа оқиға бар екеуі бірігеді да үшінші проблеманы шақырады үшінші проблема қосылады сонда күйеуіңнің бір сөзін көтере алмай жүрген кезде ана жақтан төркініңнен бір ұнамайтын хабар кеп қалған кезде балаң сабақ оқымай қызың бір көңіліңнен шықпай қалғанда осы төрт проблема қосылғанда адам а деп долданады деп ашулана бастайды демек қандай да бір бүгін істеліп немесе қызыңмен сөйлесіп тастау керек па сөйлесіп тастау керек әйел күйеуіңмен ортаңда бір проблема бар ма соны жанталасып әйтеуір жолын тауып шешіп тастауға тырысу керек ал енді ашуланудың ар жағындағы тағы бір үлкен негіз үлкен проблема ол адамның өзін өзі жақсы көруі өз өзін артық санауы тәкаппарлықтан да болатын ашулар бар ей сен маған сөйлейтін кімсің неге менің жағдайымды орындай қоймадың сен неге бүйттің неге сүйттің деген тәкаппарлық болады ең қызық нәрсе тәкаппарлық байда да кедейде де болады сондықтан э, байды байлық сөйлетеді кедейді кесірлік сөйлетеді сөйтіп жаңағы бірақ он, оны адам тәкаппарлығымнан сөйлеп тұрмын деп ойламайды мен ана адамның қателігін көріп тұрғандықтан оның маған дұрыс емес бір э, қарым қатынас жасап тұрғанына жауап беріп жатырмын деп ойлайды ашынтуайтында жайлап ойланып қарасаң сол адам саған бірдеңе демейтіндей сен кімсің ол адамның сөзін көтер алмайтындай сен бір періштесің бе ол адам саған ештеңке айтпайтындай сен бір әлемдердің патшасысың ба деп ойласаң мәселе оңай шешілер еді өйткені біз өкінішке орай кейде бір дұрыс емес қарым қатынас жасап қалған адамға жауап береміз сөз қайтарамыз деп бір кішкентай проблеманы он проблемаға айландырып жібереміз ал енді кейде басымызда болады бір адамға ренжіп қаласың қателік бәрімізде бар баршамызда бір дыз еткен ашу болады қандай жағдайда болсақ та тірі адамбыз ғой сол кезде сен бірден ашуыңды жиып ішіңе сабыр қылып тоқтап содан кейін бар бірінші кезекте құдай туралы ойласаң әлемдердің раббысы алла тағаланы ашуландыратын қанша нәрсе істеп жатырмыз бірақ сол алла бізді жоқ қылып жібермей сол алла бізді жазаламай сол алла тағала біздің күнәміз бен күпіріміз үшін бізге бізді тасталқанымыз шығармай раббымыз сабыр қылып тұр ғой ал құдайдың алдында күнәмізға құдай сабыр қылып тұрғанда бір пенде бір пенденің арасында қақсын өтемей қалса жолын жасамай қалса не болыпты деп құдай туралы ойласаң жайлап әлгі адамға деген ренішің кете бастайды біраздан кейін ол адамда жарайды пенде ғой бірақ жақсы жағы да бар ғой деп оның жақсы жағын ойлай бастасаң оның бағана сені ренжіткен ашу шақырған нәрсесі әлсірей бастайды әй мен бұл менің ұлым ғой қызым ғой елдің ұлы анандай болып жатқанда менің ұлым құдайға шүкір мынандай жұрттың қызы мынандай болып тұрғанда менің қызым мынандай немесе елдің күйеуі анандай да күйеуіне сабыр қылып жүргенде бұл бейшараның мынандай да бір жақсы қасиеті бар ғой деп оның жақсы қасиеттері туралы ойлана бастасаң оның ренжіткен нәрсесі мүлдем азая бастайды бағана сен ашуланатындай нәрсе емес екенін байқай бастайды содан кейін барып дұға қылсаң е алла енді осы күйеуім бейшараны жәннатқа кіргізші алла жолын ашшы сабыр берші бақытты қылшы менің де бала шағам да қызығын көрсін немесе әйелің ашуландырған болса е алла осы әйелімнің жолын ашшы мінезін көркемдестірші денсаулық берші алла бұның ақылын арттыр даналығын күшейт деп дұға қыла бастасаң бағанағы кішігірім болып өзі де кішірейіп тұрған ашу жойылып тамырыменен бірге кетіп қалады құдай туралы ойласаң оның жақсы қасиеттері туралы ойлап енді оған дұға қылсаң сосын төртінші сені ашуландырған адамға бір ілтипат жасасаң енді барып бетіне жылы қарап оның бір жақсы қасиеті туралы сөйлеп немесе бір кішігірім сыйлық сыйлап өзіңді былай қарасаң басында ол сені ашуландырған еді сол ашуландырған адамға құдайды ойладың сол арқылы ұлық, алланың ұлықтығын ойлап ана адамның кішкентай нәрсе екенін ойладың одан кейін барып оның жақсы қасиеттерін ойладың одан кейін барып оған дұға қылдың енді оған бір ілтипат жасап оның алдында сәл кішірейіп өзіңнің де қатең бар екенін ойлап сосын бір сыйлық жасап жіберсең сол кезде саған құдай мынандай ой береді апырай болсын мен не үшін ашуландым осыған шынында осы бір жарайды оныкі дұрыс емес оныкі дұрыс деп отқан жоқпын жарайды оныкі дұрыс емес бірақ мен не үшін ашуландым деп ойлайсың да сонда біз ашуға дұрыс қарым қатынас жасасақ ашулануға жол қалмайды екен да ал енді ашуланып алғаннан кейін керісінше сол ашуды ішімізден тоқтатпай соны ойымыздан шығармасақ ашу ызаға алып келеді адам ыза болады ыза болғаннан кейін долданады долданғаннан кейін өзінің терісіне сыймай есіп кебеді адам баласы сөйтеді да а солай ма сен еще былай емес сүйттің ба деп кекшілдікпен ызалық ызаменен өзіне өзіне жараспайтын сөз қайтара бастайды іс әрекетке барады оған біреулермен ақылдасудың орнына бір сәулелі дана адамдардың ақылына сүйенудің орнына ашуына сүйеді да оған бетіне тіліп тұрып айтып тастайды немесе жағасынан ұстайды немесе қол жұмсап жібереді сөйтеді да біраздан кейін өзі минусқа кіреді минусқа кіріп егер ақылы бар адам болса иманы бар адам болса басын ұстап отырады ойбай мен не істеп қойдым құдай мен не айтып қойдым мен не бүлдіріп қойдым деп егер әрине оны өлтіріп қоймаса оған бір э, отбасылық зұлымдық жасап қоймаса ал өкінішке орай өкінішке орай осындай бір ашудың сәулелі адамдармен ақылдаспағанның немесе ашуын ұстап тұрмағанның кесірінен қанша адам жақынын өлтіріп қойып немесе біреудің денесіне үлкен ә, зиян келтіріп заң жүзінде жазаланып жатыр немесе ә, ағайын туысының арасынан алыстап кетіп жатыр достарынан ұзақтап кетіп жатыр сонда көрдіңіз ба ашуланбайтын адам болмайды бірақ сол ашуланған кезде сол ашуыңызбенен дұрыс қарым қатынас жасап өзіңізді ол ашудың дерт екенін біліп соны емдесеңіз ең соңында сондай таңғалышты жағдай болады не үшін ашуланғаныңды таппай қаласың ғой тіптен ашуланғаның үшін өзіңді айыптайтын жағдайға келесің кез келген адам ашуланады кез келген адам қателеседі кез келген адам бір нәрсе бүлдіреді бірақ сол ашуланған кезде пайғамбарымыз алейхисалам айтқандай ашу келген бетте сынақ келген бетте сабыр қылсаң осы сабыр сабыр дейді ал бәрін бүлдіріп алғаннан кейін сабыр қылсаң ол сабыр емес ол құр әшейін көну дейді әлгі бір затыңды малыңды кошелегіңді жоғалтып алып партменаңды таппайтынына көз жеткеннен кейін е құдай десең ол құдай емес ол көну адам қолыңда тұрған дүниені садақа құдай қылсаң ол сауап ал енді жоғалып табылмайтынына әбден көз жеткеннен кейін бопты енді құдайы құрсыншы десең ол құдай емес ол аузыңмен өз өзіңді алдау одан басқа түк те емес сол сияқты ашу кернеп осы келіп тұрған кезде ашуыңды жұтсаң міне осы құдайдың алдына сабырлық болып көтеріледі себебі адам баласына алла тағала сабырдан артық нәрсе берген жоқпын дейді сабыр пайғамбарымыздың хадисінде иманның басы дейді тіптен иманның жартысы деп келеді сабырсыз адамда иман жоқ деп те келеді сол себептен бауырлар біз кімге ашуланбаймыз жұбайымызға ашуланамыз күйеуімізге ашуланамыз ұл қызымызға ашуланамыз бастығымызға ашуланамыз өкіметке ашуланамыз бәріне ашуланамыз бірақ кейде сол ашуға себеп болатын екінші бір дүние бар бауырлар ол не ол арандатушы ақпарат арандатушы ақпарат сенің бір абысының подружкаң айтып қалады сенің күйеуің кеше бәлен чаттан көріп қалдым сенің әйелің ана жерде бір осындай жігітке бір нәрсе деп айтып қалды деген сияқты ақпарат осыны сұрамай зерттемей түбіне жетпей ашуға булыққан күйде келіп айтсаң көбінде ұятқа қаласың неге ол ондай болмай шығады өте көптеген ақпараттар бар қазір сол біз ақпаратты естіген бетте лап береміз біраздан кейін олай болмай шығады ақпарат иә олай болмай шығады бірақ біздің ашуланған ахуалымыз қап кетеді тіптен билікпен қарым қатынастың өзі сондай мысалға маған көбінде жазып жатады сіз билікке жағымпазданасыз билікті қорғайсыз жоқ мен билікті қорғап жатқан жоқпын мен жұрттың ашуланып қалмаса екен қате ойлап қалмаса екен деп оның жүрегін қорғап жатырмын қазір екі ортасынан әділдікті айтсаң сен жоқ ортаны алма сен бір крайностьқа шық дейді да не сен мына жақтағы топтың сөзін сөйле не болмаса сен бір жола биліктің сөзін сөйле ал сол билікпенен бұқара халықтың ортасын алтын көпір болып ә, э, жақсылығы болса асырып жамандығы болса жасырып бір біріне жарасып кетуіне жұмыс жасап жүрсең ондай адамды керек қылмайды сонда біз кейде ойлаймыз ба біздің ашуымыз бір жамандыққа төңкеріске революция қалып баруы мүмкін ал төңкеріс пен революция кезінде өкінішке орай ашуланған төңкеріп тастаған адамдардың арманы еш уақытта орындалмаған сондықтан біз өз өзімізді құрбандыққа шалған болып есептелінеміз сондықтан билікте қателік бар ма бар ә, әділетсіздіктер әртүрлі адамдардың бойында бар ма бар ә, әртүрлі жемқорлық жүзеге асып жатыр ма асып жатыр оны түзетудің бір жолы бар бірінші халықтың қауымның сапасын күшейту керек рухани сапасын күшейту керек имани сапасын күшейту керек отбасылық сапасын күшейту керек міне бізді көбінде ашуландыратын нәрсе ағартушылық тәрбиелеу тұлғаны өсіріп шығару емес маңызды кейде біз адамдардан арандатушы ақпарат кеп қалса сол ақпаратқа ютубтағы сөзді сәл бұрмалап немесе эмоцияға негізделген ақпаратты естіп аламыз да долданып ашуланамыз сөйтеміз де сол ашудың ахуалынан шыға алмай қаламыз ең соңында ойымыздағы орындалмай қалса быт шыт болып жүреміз болды ғой ондай оқиғалар президент бәленше болса екен деп бір адамдарға сендік ол адамдар ер, ертесіне алдап кеткен кезде ә, яғни біз ойлаған адам болмай шыққан кезде ашуымыз қайда қалды құр ашуланған ахуалда қалып кеттік сондықтан еш уақытта елдік мәселені мемлекеттік мәселені қоғамдық мәселені эмоциямен ашумен шешуге болмайды ақпараттың ақ қарасын ажыратып алып сенуіміз керек қандай да бір адам ақпарат айтып біреудің кемшілігін айтып жатса сол бізді қай жаққа итермелеп жатыр ол бізге шындықты айтып жатыр ма ол бізге жаны ашып бір дұрыс шешімге барсын деп жатыр ма жоқ әлде оның ойында біздің қолымызбен от көсегісі келіп жатыр ма жұртты көшеге шығарып үйінде қызық көріп өзінің жеке амбициясын халықтың ә, қырғын болғанының себебінен шешіп алғысы келіп жатыр ма міне осы нәрсеге қатты мән беруіміз керек бәріміз де елдің түзелгенін қалаймыз Э, қоғамның өркениетті болғанын қалаймыз заңымыздың кілтипансыз жұмыс жасағанын қалаймыз жоғарыда отырғандардың аманатшыл әділетті болғанын қалаймыз бірақ қалағанымыз әзірге аз сол қалаудың жолында өзіміз бірінші әділетті түрде э, елді ағартушылықпен айланысып отбасымыздан жақсы әділетті тұлғалардың тәрбиеленіп шығуына жұмыс жасауымыз керек кешегі ақын ағаларымыз айтқандай түзуліктер салтанат құрсын десең әлемде қисықтығын өзгенің түзу тұрып дәлелде дейді біз осы мына отбасылық құндылықтарды осы ашу ақыл сабыр деген нәрсенің бәрін не үшін айтып отырмыз біз бір бірімізбенен ашуланып отбасымыздың өзінде тіл табыстамай жүрсек бала шағамыздың өзіне сөзіміз өтпей қиналып жүретін болсақ біздің сөзіміз біреуге өте ма біз біреулерді ысырып жіберіп өзіміз әділетті қоғам құра аламыз ба әлбетте жоқ сондықтан бірінші кезекте біреулерді түзету үшін өзіміз түзу болуымыз керек әлгі абай атамыз айтады бірақ секіріп шығып бірақ секіріп түсіп мертігетте жатады бұл қазақтың бір жаман әдеті дейді біз сәтте бір нәрсені өзгертіп тастағымыз келеді тез ақ бір нәрсені тәубесіне келтіріп тастағымыз келеді өкінішке орай ол асығыстық ол біреудің арандатушы адамдардың ақпараты кез келген адамды ызаландыруға болады мысалға э, талай э, кесірлі келіндердің бала менен шешесінің ортасын бұзып жібергенін білеміз шешең сол бүйтетін сияқты шешең көре алмайтын сияқты шешең менің сенің балаңды жек көретін сияқты ана ана ана немересін жақсы көреді ал сенен туған баласын ұнатпайтын сияқты сияқты сияқты менен ең соңында шешесіне сәлем бермей қалған шешесімен араласпай қалған ең соңында шешесін көрмей кеткен перзент аз емес жер бетінде егер біздің туған шешемізді бір кесірлі келіннің тіліменен жоқ қылып жіберіп ататын болсақ егер болмаса туған енеміздің бір жаңағы шайтани сөздеріменен екі ерлі зайыптың ортасы ажырасып кететін болса немесе бір досымыздың себебінен қатынымыздың арамыз ажырасып кететін болса ал айдаладағы онсыз да өз етегіне өзі шалынып жүрген билік ортамыздың ашылуы оп оңай нәрсе сондықтан мәселе билікті ауыстырып тастағанда емес билікке баратын әділетті тұлғаларды тәрбиелеп шығаруда біз соларды тәрбиелеп шыға алып жатырмыз ба жоқ әлде бүгін басқаларды ысырып тастап ертең одан бетер бізді алдайтын біреулерді тәрбиелеп шығып жатырмыз ба өкінішке орай күмәнді нәрсе енді өте көптеген сауалдар сұрақтар бар соның ішінде мысалға мысалға мынандай сауалдар бар мен жолдасыммен тұрып жатқаныма сегіз жыл болады дейді бірақ екеуміздің мінезіміз сәйкес келмейді ол тез ашуланады сөзге тұра алмайды бір сөзбен айтқанда мен онымен тұрғым келмейді не істесем болады сөйлемесем сөйле дейді сөйлесем ұрады дейді енді қарындасым ә, енді оңай нәрсе емес айтқан оңай тас түскен жеріне ауыр тас түскен жеріне ауыр бірақ біз бір мая шөпті жинау қиын бірақ бір ғана шырпыны тұтатып жіберіп бір мая шөпті өртеп жіберу оңай сізге қазір қайтып шыдайсыз құрсын кете салыңыз деп айту ең оңай сөз бірақ кетпе деу де жеңіл сөз емес сондықтан сізге айтарымыз әлі де болса сол күйеуіңіздің ашуын басып сонымен ортаңызды дұрыстауға мүмкіншілік бар деп ойлаймын өйткені құдай сақтасын ашуланғаннан да бетер қаншама иттігі бар ашуланбайтын ашуланбай сызданып отырып күйеуінің әйелінің жүрегін Э, өлтіріп жіберетін еркектер де болады оған қарағанда кейде понятный дейді ғой бір ашуланса да неден ашуланатыны белгілі еркекпен өмір сүргеннің бір жеңілдіктері бар өйткені оның қашан ашуланып не нәрсеге ашуланып қашан тоқтайтынын біліп отырасың бұл да бір құдайдың жеңілдігі өйткені сіз ашуланатын күйеуіңізбен ажырасып кеткенде бір ашуланбайтын күйеуді тауып алу да қазіргі уақытта қиын өйткені біз көбінде тұлға тәрбиелей алмай жатқандықтан бір еркек болып әйел болып екі жақтап бір ортадан өнегелі ұл қыз тәрбиелей алмай жатқандықтан елдің бәріне бір ашуланбайтын мінезі жақсы көп ақша табатын ә, кісімен сыйласты айбынды отбасына қорған болатын жігітке әркім ақ шыққысы келеді бірақ ондай адам өкінішке орай көп болмай жатыр ел ішінде бар бірақ өкінішке орай аз болып жатыр айтқан оңай иә әрине ойбай өзің ондай еркекті көрмегенсің мұхаммеджан айта бересің ондай менің күйеуімді білмейсің ғой менің күйеуім деген ол деген деп айтқыңыз да келуі мүмкін бірақ әйел адамның қулығы терең деген құранда аят бар өкінішке орай сол әйел адамдардың көбі сол терең болған айласын айласын кейде пайдасыз нәрсеге жұмсайды да пайдалы нәрсеге жұмсай алмайды алла тағала беріп қойған нәзіктігіңіз бар алла тағала беріп қойған күйеуге деген бір махаббат сезіміңіз бар айлаңыз бар сол айлаңызды күйеуіңіздің ашуын басуға соныменен тату тәтті өмір сүруге толыққанды пайдаланып жұмыс жасасаңыз көп мәселе шешілетініне күмәнім жоқ соңғы кезде дейді өте ашуланшақ болып бара жатырмын біреудің маған қарсы сөйлеген сөзін көтере алмаймын дейді бұл жаман әдеттен қалай арылсам болады дейді енді кісінің сөзін көтер алмау жалпы адамның эгоистік тәкаппарлық сипатының бар екендігінің көрінісі сондықтан кейде біз біреу бізге сөйлемесін мен біреудің сөзін көтер алмаймын вообще маған сөйлейтін ол кім деген нәрсені айтқан кезде біз яғни кейде мен бірдеңе білем деген сипатымыз екен ғой мен кісі болып қалдым мен бәленшемін мен түгеншемін немесе е «Э, маған ол сөйлейтін кім деген ахуалымызды білдіреді екен біздің әділетсіздігіміз неде біз ертең алланың алдына қияметте таразыға түскен кезде қиналып қалатын сипатымыз неде бізге біреу әділетсізсің десе ренжір едік бірақ өзіміз айнаға қарап тұрып ойланайықшы біз әділеттіміз ба әділетсізбіз бе әділет деген не өзіңе қалағанды өзгеге де қалау өзіңе қаламағанды өзгеге де қаламау біз кейде бір адамға бір сөз айтып қаламыз ей деп ей телефон неге алмайсың сен ей деп қаламыз немесе ей сен не дұрыстап сәлем бермейсің деміз тура сол сөзді өзге біреу бізге айтса көтере алар ма едік немесе біз ә, шынында біреу звондап жатса телефонын алмай қоюымыз мүмкін е қойшы деп ал біз біреудің телефонын алмай қойдық па онда біздің телефонымызды да біреу алмай жатса оған нормально деп қарауымыз керек өйткені өзіміз сондаймыз ал біздің әділетсіздігіміз неде біз өзіміз талай адамның телефонын алмай қоямыз бірақ бір адам біздің телефонымызды алмаса соған жатып ренжиміз міне әділетсіздігіміз сонда біз біреулерге оп оңай ей деген сөзді айтамыз біреу бізге ей деген сөзді айтқанын өмірі көтер алмаймыз міне біздің әділетсіздігіміз сондықтан бізді адамдар жақсы көрсін десек біз қарапайым болуымыз керек ұлық болсаң кішік бол дейді адам құдай дәрежесін көтерген сайын кішірейсе адамдардың алдында оның дәрежесі көтеріледі ал енді адамдардың алдында тұмсығы мен кеудесін көтерсе алла тағала оны адамдардың алдында керісінше қор қылады сыртынан жұрттың бәрі қойшы оны деп жүреді біз ойлаймыз кейде жұрт бізге бір лыпылдап алдымызда бүйтіп тұрса сол адамдар құрметтеп жүр жоқ құрметтеп тұрған жоқ олар қорқып тұр құрсыншы басын бәлесінен аулақ осы осыған әйтеуір бір жаманатты болып қалмайықшы деп қорқып тұр а біз оны құрметтеп тұр деп ойлаймыз ал шын құрметті айтайын ба егер сізді бір адам шын сыйласа шын құрметтесе сізге келіп кемшілігіңізді айта алады сізге келіп назын айта алады сізге келіп базына айта алады егер сізге келіп базынасын айта алса сізге келіп сырын айта алса сізге келіп кемшілігіңізді жаныңызды ауыртпайтындай сізге келіп жаңағы сізді қорламайтындай сіз сүйткеніңіз қалай болды екен сіз сөйтіп қойдыңыз ғой деп сіздің кемшілігіңізді айта алса міне жұрттың сізді құрметтегені яғни сіз сөз көтере алады сіз мына кемшілігін айтқаным үшін менмен жау болып кетпейді деп жұрт сізді бағалап тұр деген сөз ал жұрт сіздің кемшілігіңізді айтпай құр сізді мақтай беріп немесе ой сәке бәке тәке мұха сіз деген ой енді сіз сондайсыз ғой десе ол сізді бағалап жатқан жоқ керісінше сіздің бәлесінен аулақ деп сізден құтылу үшін көңіліңізді алдайтын сөздерді айтып жатыр деген сөз бір адамның сөзін көтере алмайтындай жер бетінде адам жоқ жер бетіндегі адамдардың бәрі бір бірінің сөзін көтеру керек ал енді ойлаңызшы біз көбінде бізге біреу бірдеңе деп қойса бірдеңе деп салмақ сап немесе қайта қайта қарыз алып немесе қандай да бір е e, кісіні қоя тұршы ана кісіге сөз берейік деп бізді сәл артқа қарай шегіндіріп жіберсе біз жатып кеп тулауымыз мүмкін да маған үйтіп айтатын ол кім маған сөзге маған үйтіп сөйлейтін ол кім ол орнын білсін оған бүйтіп жіберемін мен сөйтіп жіберемін сәлем айтыңдар деп керісінше айтуымыз мүмкін міне бұл біздің адамгершілігіміздің төмендігені немесе тәкаппарлығымыздың немесе менмендігіміздің асқынып тұрғандығы болып есептелінеді екен бұл жерде ә, керісінше керісінше бір адамдар сізге сені енді ол ренжімейді ғой ол кісі ренжімейді ғой жарайды қазір артынан сөз берейік мына бір бәлеқор кісілерден құтылып алайық деп жатса ол сені бағалап тұр керісінше ол түсінеді ғой деп тұр ал біз бір адамды ә, қатты айтып орнына қойып жіберуіміз мүмкін иә сол кезде жұрттың сенен беті қайтып қалуы мүмкін бірақ сыртынан бәрібір сен жайында жақсы куәлік бермейді е құрсын одан дейді е ол тәкаппар ой ол оған бірден айтсаң бәле қаласың дейді ал бір жақсы адамды уақытша шеттетуі мүмкін уақытша немесе оған бір сөздер айтып тастауы мүмкін адамдар білместікпен бетіне бірақ уақыт өте келе бәрібір оның қадірін біліп тұрады адамдар әй ол жақсы адам еді ғой деп айтып тұрады иә дақпырт атақ лауазым уақытша бір жұрттың алдындағы мақтау сөзді адам кез келген уақытта естуі мүмкін бірақ абыройды абыройды адам баласы алладан ғана ала алады абырой деген нәрсені сатып аламайсың абырой деген нәрсені еңбекпенен абырой деген нәрсені сабырменен абырой деген нәрсені шыдамменен қанағатпенен тіптен зұлымдық көре жүріп сол көрген зұлымдығыңа сабыр қыла жүріп алладан абырой аласың абырой алу оңай емес абай атамыз айтады арсыз болмай атақ жоқ алдамшы болмай бақ қайда дейді арсыз болмай атақ жоқ дейді атақ деген нәрсенің орнында кейде біреуді аттап өтіп біреуді шалып қап жүріп жетуі мүмкін адамдар арсыз болмай бақ қайда дейді яғни бір бақ дәулетке лауазымға бір нәрсеге жету үшін де кейде адамдарда бір арсыздықтар кетіп қап жатады ал бірақ шын абыройға адам тазалықпен жетеді сөз естіп жүріп жетеді ақысы кетіп қалып зұлымдық көріп жүріп жетеді мінекей біз абыройға талпынуымыз керек абырой алуға абырой алуды мақсат тұтуымыз керек енді құрметті ағайындар бүгін біз ашу жайында әңгіме қозғадық ашу дұшпан ақыл дос дейді пайғамбарымыз алейхисаламнан кейбір кісілер келіп ақыл сұрап маған не насихат айтасыз ол қысқа нұсқа есімнен шықпайтын бір ақыл айтыңызшы дегенде ашуланба деген екен ашу адамды эмоцияға кіргізеді ал эмоция деген адамның өзіне пайдалы шешім қабылдауына кедергі болатын нәрсе эмоция деген ашу деген нәрсе анау ұлттық деңгейдегі адамдардың өзін бір ұсақ деңгейге түсіріп тастайтын нәрсе сондықтан кім өмірде аз ашуланады сол адам көп ұтады кім көп ашуланады сол көп зиянын шегеді мына дүниеде алла сіздерге сабыр берсін